morning. Samantala, kaugnay pong uli sa isyu ng paganais ng International Criminal Court o ICC ay sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na dapat taong bayan ang tanungin. Dagdag pa ni Senator Padilla kahit na bumaba sa pwesto ang dating Pangulo, nananatili pa rin mataas ang result anito sa survey. Nang ibig sabihin walang kumukonta sa pamamahala ni former President Rodrigo Duterte, kundi mga kalaban lang ito sa politika. Kaugnay niyan sa naghain na Senate Resolution No. 488 na nagsusulong rin na magbigyan proteksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ICC. Ito ay counterpart sa naunang resolusyon na inihain ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na may kaparehong layuning protektahan si dating Pangulong Duterte. Ano pong komento nito, attorney? Oh, nasa column ko ngayon yan. Ngayong araw na ito, ang column ko po, ang title, Robin Firms Up Defense of Digong. At natutuwa naman tayo, pati yung isang senador, si Jinggoy mm-hmm. Estrada, mm-hmm. nag-file na rin. Mm-hmm. O, oh, eh, dapat talaga... At sinabi din kanina niya, ano, uh, ah, recently ni Senator uh, Tolentino, na magko-co-author siya doon sa final ni Senator Padilla. Oh, ah, dito na, dito yeah. <laughs> na. dito, na, simula. dito na buo yan. <laughs> yung uh, resolution niya. And, and, and magko-author co din si Senator Bongo. At meron na akong ano, doon sa aking column ngayon, mm-hmm. meron na akong parang kiliti o hamon. Mm-hmm. Kasi sabi ko, there is no greater and stronger message against ICC's intrusion on our sovereignty other than, walang iba, ng collective stand ng executive, legislative, and judicial branch. Now, the executive and legislative, meron na. Yes. Diba? Isa na lang. Kaya ang tanong ko po doon sa aking column ngayon, is the third judicial branch <laughs> feeling insulted enough mm -hmm. to mm-hmm. raise its voice of outrage against the intrusion. Kaya nakabaga natin. Mm -hmm. <laughs> Para maging tatlo na sila. Abangan natin ang maging pahayag ng courts, Oo. ng Supreme Court. Kasi, mm -hmm. kaya, kaya ko sinasabi yun, dahil, hindi ba, ang ICC gusto i-prosecute mm -hmm. at litisin. Eh, mga crime dito sa ating bansa yon. Mm-hmm. You're supplanting the function of the judiciary in this country. You shouldn't be insulted. Di ba dapat silang una nagsalita? Oo. Magagalit dapat sila. Mm-hmm. O kaya... <laughs> Samantala, Attorney May pa pagkaliwa na explain why you should be cited in contempt. Oo nga. <laughs> Ipinagutos si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagpapababa ng halaga ng bail bond o piyansa para sa mga indigent o may hirap na naharap sa mga reklamo sa pamagitan ng isang department circular na ipinagutos si Remulla na isa ito sa mga isasaalang alang ng mga prosecutors sa pagrekomenda ng halaga ng piyansa sa mga isusumiti nito sa korte at kailangan alamin ang maito kung ang respondent ay isang indigent o mahirap. Pabor po ba kayo sa hakbang nito uh, attorney, ano po bang uh, uh, opinion tungkol dito? Ah, ayan, okay yan. Diyan, agree ako sa iyo dyan. Pero yung mga ginagawa mo kay <laughs> DJ Bantag, <laughs> yung mga pinupuri mo yung, yung anong tawag doon, yung suspension na sinasabi ah, niya na, out of courtesy, oh, courtesy. <laughs> Yun, mali ka doon. Pero ito, okay ka yan. Okay na okay ka dyan. Mm-hmm. All right. So yan po yung ating mga katanong kay Attorney Sala regarding sa current issues. Kayo naman, mga kababayan na may tanong kay Attorney Sala, uh, ah, bibigyan natin ng pansin.